Oggi investiamo anche in Albania in strutture e soprattutto in persone, in capitale umano. Riteniamo che l'Albania sia un paese che eh, ha uno sviluppo importante, significativo, veloce, ma è anche posizionata strategicamente in un'area che vede la possibilità di essere a ridosso dei Balcani. Nella nostra strategia generale ovviamente c'è la ricerca e l'informazione collegata alla ricerca come momento fondante della nostra società, ma c'è anche la produzione, c'è l'impegno nelle malattie rare, c'è la diffusione geografica e ci è sembrato opportuno insieme a grandi paesi europei e agli Stati Uniti incominciare anche a eh, eh intensificare la nostra presenza nei paesi che di più e meglio possono costituire quella che una volta veniva eh, chiamata la fascia dei paesi di secondo livello e che oggi ovviamente in un'accezione orizzontale non hanno più livelli ma diventano parte integrante di uno sviluppo orizzontale su cui la nostra società si sta impegnando con eh, una certa intensità.